wapi wazazi wangu? Ebu mama, shika mkati okule. Ebu mama, sikangu vai. Ebu baba, sika mkati okule. Ebu baba, sika suti vai. Nataka kulipa wazazi wangu, sijui kama taweza. Nataka kulipa wazazi, sijui itawezekana nikikumbuka wakati wa udogo, nikikumbuka wakati wa udogo. Ukiwe mdogo wezi jua shida ya wazazi, mtotakiwe akiwe mgonja mzazi hawezi kala na shiba, asakiwe na njaa kusema siwezi, asakiwe nacho kusema siwezi, niwape nini? niwape nini, niwape nini, mama na bani walipe nini wazazi wangu, wapewa kule, wapewa pale, wafurahishe shule kwa masikini wao, kurudi shule chakula tabu, kurudi shule chakula tabu, sare za shule, sare za shule, sare za shule ilikuwa kizaza. Oh, mama na baba, niwape nini? Niwalipe nini? kabeba mimba miezi tisa, mama kabeba mimba miezi tisa, baba kahangaika kwa utumu baba kahangaika kwa utumwa. Niwape nini? Niwape nini? Niwape nini wazazi wangu? Niwalipe nini mama na baba? Wapewa kule, wapewa pale, wafurahishe, wapewa kule mtoto akichafuka, shida ya wazazi mbio mbio, baba kwa dukani kuleta sabuni, wasafishe nguo ya watoto haraka haraka, mama kwa mtoni aleta maji, wasafishe nguo ya watoto, nasafisha bila unyifu wote. Ah! nilitahidi kusoma kadiri ya uwezo wangu, nilitahidi kusoma kadiri ya uwezo wangu, elimu ndogo nilipata ndiyo niwape nini, eh? niwape nini wazazi wangu, niwalipe nini mama na baba? wapewa kule, wapewa pale, wafurahishe, wape wakule, wape wapale kaka zangu, dada zangu, enyi kaka zangu, dada zangu, tukumbukeni wazazi wetu, tukumbukeni wazazi wetu. Ukiwe na bajeti yako usiku, ukiwe na bajeti yako usisahau mama na baba, usisahau fedha nyinyo najenga nyumba nzuri, ukiwe na fedha zako najenga nyumba nzuri. Usisahau wazazi kwa nyumba ya nyasi, usisahau wazazi kwa nyumba ya nyasi. Wazazi wako ndiyo Mungu wako hapa duniani, wazazi wako ndiyo Mungu wako hapa duniani, wazazi wako ndiyo Mungu wako hapa duniani, wazazi wako ndiyo niwape nini, niwape nini eh? niwape nini mama na baba, ni walipe nini wazazi wangu? Wape wakule, wape wapale, wafurahishe, wape wakule, wape wakule, wape